Buongiorno, sono la dottoressa Chiara Pennacchioni e sono un odontoiatra. Occupandomi da sempre nel mio studio del rapporto fra l'occlusione e la postura, l'utilizzo dei dispositivi Tau Patch mi ha da subito incuriosito e quindi ho deciso di partecipare al primo corso per capire come funzionavano e per poter diventare un'applicatrice Tau Patch. In questi quattro anni devo dire che sono diventati indispensabili per la mia vita, per la vita di tutti i miei familiari e anche nella mia professione. In ambito odontoiatrico infatti li utilizzo per riequilibrare il recettore dell'ATM non soltanto in caso di dolore all'articolazione temporomandibolare ma anche all'inizio di ogni terapia occlusale che essa sia conservativa, protesica o ortodontica. Quindi li utilizzo prima di prendere le impronte per la registrazione della centrica e per aumentare la dimensione verticale, li utilizzo quando posiziono la diga perché il paziente trova un grandissimo comfort a livello dei muscoli masticatori in associazione a AIT perché ne migliora la stabilità e rende la terapia molto più veloce. Li utilizzo poi come terapia del dolore in caso di ascessi o di dolori acuti e anche dopo interventi chirurgici o implantari perché ho constatato che diminuisce gonfiore, edema e dolore. Un modo per valutare l'efficacia immediata dei tau patch a livello dell'articolazione temporomandibolare è quella di fare delle foto e di misurare l'apertura della bocca prima e dopo eh, il posizionamento dei dispositivi. Come vedete in tutti questi pazienti l'apertura aumenta sempre di 4-5 mm e i pazienti stessi percepiscono un grandissimo comfort a livello muscolare. Consiglio ai miei colleghi di partecipare a tutto il percorso formativo Tau Patch, non soltanto quello che riguarda l'ambito odontoiatrico, che spiega gli svariati utilizzi dei dispositivi nel nostro settore, ma di partecipare anche a tutti gli altri corsi, perché danno la possibilità di conoscere un mondo interessantissimo che per molti può essere sconosciuto, dalla medicina cinese all'apnei, dalla psicologia analitica alla posturologia stessa. Inoltre questi corsi danno l'occasione di conoscere colleghi e questo dà la possibilità di confrontarsi e di crescere tantissimo da un punto di vista non solo professionale ma anche umano. Il bello dello staff Tau Patch, infatti, del dottor Fabio Fontana in primis, è proprio quello che oltre ad esserci una grandissima serietà professionale, c'è anche una componente umana che fa sentire tutti parte di una grande famiglia e l'entusiasmo che si ha alla fine di un corso formativo Tao Patch è senza uguali. Di quelli che ti fa arrivare in studio il lunedì mattina e ti fa venire voglia di mettere in pratica tutto quello che si è imparato ed appreso.